andamos Cambiamos pa' ganar, pa' la papá y la mota Ojos rojos cargamos, ya lo notaron, no pueden a andar agüitados es porque acabamos de prender la chora Hace poquito no llevamos ni horas Pero siento que el tiempo a mi ritmo Sin fijarme en los relojes ajenos Entero el paquete, vete Si no crees en nosotros No queremos gente mal Si no te gusta, caile, llégale bien A Aquí no hay pedo, nada de eso Todo bien tranqui así que siga Vida prestada, no te me acabes Déjame hacer mi desmadre y gozarla Sé que estoy morro, pero la cuajo Vengo del norte, Puerto Peñasco Allá donde calor, ron, Donde se hace el desmadre, la arroz Yo soy la voz, que le levanta la paja y el norte Toda mi vida la entrego hasta que tope Pote, pote Dale, le y difume de más Le salgo pa'l barrio, no importa el horario Soy un temerario de noche o de día Por el vecindario, fumándome diario Fumando mi vida, con entre locos Viviendo la chía, el me cautiva y motiva el efecto Se desplaza lento,